जल्दी आइए सर हुआ बालवीर तुमने अचानक मुझे ऐसे क्यों बुलाया बालवीर कहो कोई काम है क्या हाँ सॉरी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है क्या बात है बालवीर बताओ मुझे पृथ्वी पर बच्चे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए वो सब भैराज का किया धरा है बालवीर क्योंकि भैराज ने ही अपनी बुरी विषनाशक यंत्र से अपनी बुरी शक्ति से उनको बुरा बनाया है इसीलिए बच्चे वो बुरे बन चुके हैं जिन्हें तुम ही ठीक कर सकते हो बालवीर मैंने शक्ति का प्रयोग किया पर वो बच्चे ठीक ही नहीं हुए वो बच्चे वैसे नहीं ठीक होंगे बालवीर उसको केवल तुम्हारा उत्तराधिकारी ही ठीक कर सकता है क्या, क्या, क्या, क्या, क्या, क्या, क्या, क्या हाँ बालवीर हाँ उत्तराधिकारी जिसे जा करके तुम्हें पृथ्वी पर ढूंढना होगा और पृथ्वी पर ढूंढने के बाद तुम उसे वीर लोक लेकर के आओगे फिर हम उसे बालवीर बनाएंगे जो छोटा बालवीर बनेगा वही उन बच्चों को ठीक कर सकता है और उसका राज को खत्म कर सकता है बालवीर समझे तुम हाँ, ठीक है तो जाओ पृथ्वी पर और ढूंढो उस उत्तराधिकारी को मैं पृथ्वी पर उसे ढूंढूंगा ठीक जैसा तुम्हारे हाथ में ये निशान है बालवीर वैसा निशान उसके भी हाथ में होगा यही उसकी पहचान है जाओ और तुम उस बालवीर को ढूंढ करके लाओ जिसे मैं सारी शक्तियाँ दे करके तुम्हारा उत्तराधिकारी बना सकूं और वही उस कालरात को खत्म कर सकता है बालवीर जाओ खुश रहो बालवीर खुश रहो पास समय भी बहुत कम है चलो अमृतपुर में ही ढूंढता हूँ समस्या जो बालराज तुम्हारे पास तो वैसे भी पर्याप्त शक्तियाँ हैं तो तुम और शक्तियाँ क्या करोगे कालराज मुझे और शक्तिशाली बनना है क्यों कालराज क्या करोगे इतनी शक्तियाँ बालवीर को मारूंगा अच्छा कालराज मैं अभी कुछ उपाय करता हूँ जल्दी करो क्योंकि मेरे पूरे बच्चे पृथ्वी पर आतंक फैला रहे हैं इसीलिए मुझे शक्तिशाली बनना है ठीक है कालराज मैं अभी काल तारा को प्रकट करता हूँ और उसके प्रकट होने के बाद आपको कुछ तपस्या करनी पड़ेगी कालराज तभी जा करके आप महाशक्तिशाली बनोगे क्या आपको मंजूर है कालराज हाँ। ठीक है मैं प्रकट करता हूँ काल तारा प्रकट कीजिए ठीक है कालराज जो आज्ञा आप ठीक है कालराज आप तपस्या करिए मैं तब तक के लिए प्रस्थान करता हूँ तबाही हो तबाही